dzieje już od rana Wieść uchnęła niby Nasza firma budowlana będzie remontować dom Cieszę się, bo będzie kasa, szef z nami cieszy się Wygrał przetarg, jeszcze klasa po lufeczce To reklamę ciężka głowa, przesadzili ja cię pier Coś tam mamy remontować, trzeba by obejrzeć w pier Przyszli majster głową ma rusztowanie trzeba by Może przedtem łyczek piwa jakoś ręka dzisiaj drży załatwił szuka W czwartek rusztowanie z wirusu rozstawili w majsterszuka desek rap Mamy luz Mamy luz Piątek czy to się opłaca ludziom w weekend ściany prócz Nie ucieknie przecież praca w poniedziałek zaczniem kurz poniedziałek bym robili, ale nam dziś majster wciąg, no to trochę się napilim, aby zwalczyć drżenie rąk. Majster się odnalazł w środę, bo był chory, ludzka rzecz, za to siku kamień wodę na Bartek sił wszedł na górę, zaraz się posypał gruz Montowali mi jedną rurę, już u ludzi wieriem plus W piątek przyszedł w końcu rzędu, zruchał majstra, że aż strach No to potem dwa dni szedł majster, pił, by kulim gmach w sobotę, mój wypanie, panie człowiek tak jak wół, aż się chwiało różnowanie Kiedy jeździł młotem koło